今天是二零二一年三月二十六，星期四。亲爱的日记，我今天早上特别早起，看见鱼价还不错，便立刻前往钓鱼场钓鱼，想着多钓一点鱼就能更快还清债务。结果在钓鱼时遇见了阿染，看来我们真的很有缘。他一看见我，先是朝我扑来，害我整个人跌落水中。接着他开始询问我的近况。 他知道我过得不太好，负债累累，连吃饭都有问题。而我趁这一次对谈的机会，偷偷跟他抱怨一些问题。明明我都已经离开医护局了，可我名下有三辆医护用车以及一架救护直升机，银行却持续扣款。他听了我抱怨后，请我立刻前往医护局，他说要替我解决这件事。我本来以为他会回到医院找政府官员吵架呢，看来是我想多了。 他不但买了几份交易合约给我，让我把载具都过户给他，还以载具退还给医护局的名义，将款项原价退还给我，解决了扣税的问题，还让我现赚六十万得以还清债务。看来他又帮了我一次，不过我好像还是让他失望了吧。亲爱的日记，你还记得我上一篇的内容吗？我与阿染曾有个约定，但是我并没有完成它。 我没来得及在案件水落石出之前成功加入互助会，也没有替医护局搜集到有用的情报，更没有帮光中学长报仇。我什么事情都没有处理好，甚至还把自己搞得一塌糊涂。我真的很抱歉，没有脸面对阿染，但他并没有怪罪我，甚至还协助我翻身，与我道谢。还债后，我们其实有简讯联络，在讯息中他对我说：“光中的事情辛苦你了。” 该抓的人都有抓到就好，你愿意冒险帮忙，我已经很感谢了。其实我并没有帮到忙，而且是为了医护局，我才不怕冒险，我才要好好谢谢你。不是因为你替我渡过难关，而是因为你真的把我当做家人对待，能够认识你是我的福气。虽然你嘴巴很坏，但你是个温暖的存在。未来我一定会好好报答你。现在既然伤害光中的人都已经得到相对的惩罚。 债务也都还清了，我也是时候想一想，要不要回医护局继续效劳了。啊，对了，阿染有给我一些建议，他要我把没在使用的私家车卖掉，并且会帮我找到不动产的买家。以后与他人合租一间房，不但车用税金降低，房租也会相对便宜，压力能减轻许多。但我实在舍不得把房子卖掉。 毕竟是我靠双手打拼买下的第一间房产，在这房子里有好多好多的回忆，而且祥太的衣服也都还在这里，我不甘心把房子转手让人，所以卖房的事情我需要再好好想想。一二三，重来，一二三。 我的裙子，哎呦，哎靠，三个白发剑阁呢。 跳这舞也不难看的，这是我们在鼓掌。 就是我在那拍，哎，真的，真的有哎，对，这首歌好准。